gente, para quem achou que o projeto estava meio morto, quase enterrado. Aconteceram alguns pequenos milagres, eu consegui fazer algumas coisas para retornar o projeto antes do final do ano, que eu já tinha previsto. E agora com vocês, o unboxing da nova tablet. uma de melhor custo-benefício que eu pude achar. A caneta que é muito bonita também. Mais um gato querendo destruir uma nova com. Ela vem com ponteiras sobressalentes. São pretas, bonitinhas. Esse anel aqui é o extrator de ponteira. Nada que você não consiga fazer pondo os dentes e puxando ela da caneta. Gostei delas que elas são pretas. Eu ainda tenho algumas brancas da minha Van antiga, Ela é boa, tem um tamanho razoável, tamanho da palma da minha mão. Paramos ela no motor de 20. Geralmente vem com CD com alguns softwarezinhos, eu não me lembro quais vêm a são. Cabo USB. Infelizmente eu não tenho grana para comprar o sem fio. Matar a curiosidade de vocês. É um CD de drivers. alguns coisitas. Tem um termo de garantia, registro e outras coisinhas. Vamos ver. E agora vamos instalar na criança para ver como que ele vai responder. Faz tanto tempo que eu não desenho que eu tô até com a mão meio trêmula. Não tá saindo muita coisa. Mas de início agora falando das vantagens e desvantagens dessa tablet. Olha, faz algum tempinho que eu não desenho, então tô bem trêmulo. Não vou nem arriscar mostrar para vocês a arte final com ela por enquanto. Mas ela é bastante sensível meu coração batendo atrapalha. Fazia tempo que eu não sentia essa dificuldade. Mas eu estou bem enferrujado mesmo no desenvolvimento de, de desenhos. De tanto tempo que minha tape estava destruída e eu não conseguia usar direito. Ela é uma boa table de custo-benefício. Há uma, um modelo mais baratinho, muito interessante até, mas ele é para telas menores, para quem tem notebook e quer sair desenhando para a rua. Esse, como vocês viram, é mais ou menos bem comparável ao monitor de 20 polegadas. Inclusive, pelo ser uma tablet grande, ele é bom para se usar com um monitor grande. E antes de eu configurar ele certinho para ficar fixo apenas com este monitor, ele chegou a pegar ah, o uh, espaço dos três monitores apenas na área da tablet com uma boa precisão mas não é muito adequado você usar ela assim para desenhar não Outra coisa que eu achei muito boa é a padronização da cabo USB. Ele é o mesmo cabo que você usa normalmente para carregar um celular, então vocês não vão ter dificuldade em encontrar o cabo para alimentar essa tablet. Se é uma coisa que acontecer com eles, você pode usar o cabo do celular para substituir. minha impressão que eu tive, como estava meio desacostumado e muito acostumado com a bambu, que tem uma área de sensibilidade com um plásticozinho mais suave, foi que eu achei que ele estava tá um pouco áspero. Mas essa textura aqui, ela está lembrando muito uma folha de papel. Depois que eu parei para analisar ela com calma, tracei um pouco, meti bastante a mão aqui na, na superfície. Ela é um plástico também, mas ele é bem tem a porosidade de um, uma folha de papel. Então, principalmente para quem nunca usou uma tablet, é uma migração bem suave. custo-benefício dela está muito bom, realmente. Não é um hardware baratinho, infelizmente, mas É um hardware muito bom para para quem gosta de se aventurar com artes Qualquer hora eu volto a instalar o Rage. Eu tinha comprado uma versão faz muito tempo. Eu rodo ela com Wine. Que a função primordial do Rage é simular o mais preciso possível um, um ambiente gráfico que você tem num, num estúdio de pintura mesmo. diferente dos Photoshop que visa usar as facilidades do meio digital. eu só não posso fazer uma análise mais detalhada porque eu estou muito enferrujado mesmo no traço. Mas eu vou começar a fazer desenhos com ela de novo e vou postando os resultados. Há também um outro modelo específico para quem trabalha com quadrinhos. Ele inclusive vem até com softwares como Manga Studio, Anime Studio. Mas o preço está um pouco mais salgado. Então eu optei por usar esse daqui mesmo.